ආයිබෝවන් ඔබ සියත උදෑසන පුවත් විකාශය සමගයි එක්වන්නේ මම ලක්ෂ්මන් විජයකුමාර මුලින් අවධානය පුවත් සිරස් තල වෙත. ප්‍රශ්නයට තුඩුදුන් ඖෂධ කණ්ඩය ඉවතට කෙහෙලිය කියයි. පොහොට්ටුවට අලුත් සභහපති කෙනෙක්. ගහතකින් තමන් බව දන්නම නිසා බොහෝදේ යට ගහන ආණ්ඩුව ගැන අනුර කියන කතාව. මුලින්ම දේශීය පුවත් ජාතික අක්ෂි රෝහලේ ගැටලුවට තුඩුදුන් ඖෂධ කාණ්ඩය වහාම ඉවත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ බව අමාත්‍ය කෙහෙළි රමුක්වැල්ල මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කළා. නමුත් මේ ඖෂධ සන්නාම අතර ගැටුමක්ද එසේත් නැත්නම් සත්‍ය ප්‍රශ්නයක් දයන්න වහා රටට හෙළි කළ යුතු බවයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීය වේදීන්ගේ විද්වත් සංගමේ සභාපති රබී කුමුදේශ් පවසන්නේ. කොළඹ ජාතික අක්ෂිරෝහලේ සිදුකරන ශල්‍යකර්ම නවතාදමා ඇති බව පසුගියතා වාර්තා වුණා. ඒ ශල්‍යාගාරයට විෂබීජයක් ඇතුළුවීම හේතුවෙන්. මේ පිළිබඳව ශුරුජීවී විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් කණ්ඩායමක් විශේෂ විමර්ශනයක්ද ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. එසේම අක්ෂිරෝග සඳහා භාවිත කිරීමෙන් පසු සංකූලතා මතු වූ බව කියන ඖෂධය භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමටද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කටයුතු කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය වෘත්තිවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමේ සභාපති රවි කුමුදේශ් පළ කළේ මෙවන් අදහසක්. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තමන් සැක කරන ඖෂධයක් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා නිකුත් කරලා තියෙනවා වහාම අත්තිටවල. ඒතකොට මේ ඖෂධය කොළඹ ජාතික අක්ෂි රෝහලට විතරක් ආව ඖෂධයක් නෙමෙයි. ඒතකොට මේක රට පුරා ප්‍රශ්නයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එතකොට රටේ අනිත් තැන් වලට මේ ශල්‍ය කර්ම කිරීමේ හැකියාව පවතින්නේ කොහොමද? එහෙම කරන්නේ අවදානමක් අරගෙනද? එහෙම නැත්නම් ඒ අවදානම සම්බන්ධයෙන් රෝගීන්ට මොන වගේ පණිවිඩයක්ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඍජුව දෙන්නේ? මොකද මේ කාරණාව කියත හැකි මේ අපි බය කරනවා මහජනතාව කියලා. ඕවා අපිට බය කරන්න වෙනවා සමහර තැන් වලදී. මොකද මොකද තමන්ගේ ඇහි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවාම ඒක අදාළ වෙන්නේ Tamanට විතරයි. ඒක අදාළ වෙන්නේ ආණ්ඩුවට හරි ජනාධිපතිවරයාට හරි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට හරි. ඒත් අපිට තියෙන S දෙකයිනේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට S ගොඩක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒස හරි නිර්දේශයක් දෙන්න. මොකද මේක සමහර විට සන්නාම අරගලයක් වෙන්න පුළුවන්. නිසා ඇස්රෝහලේ ශල්්‍යාගාර හතරක් වැසීම විසබීජයක් ගිහිල්ලා සිද්ධ වෙච්ච සරල ක්‍රියාවලියක් විදිහට ගන්න එපා කියන එක තමයි අපි නැවතිල්ලන්නේ. අක්ෂිරෝහලේ පවතින ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය කෙහෙලිය රඹුක් වැල්ලද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ටෙස්ට් එක අරගෙන කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ ඒ බැච් එක විද්‍රෝ කරා පමණක් නෙමෙයි ඒ ඉම්පෝටටත් අපි යම් දඬුවම් කිරීමක් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. හැබැයි මේ බෙහෙත් ක්වොලිටි ෆේලියර් එකක් එහෙම නැත්නම් බැච් විද්‍රෝල් එකක් ක්වොලිටි ෆෝල්ට් uh, එකක් වෙලා තියෙන මේ ඉතිහාසය පළ වෙන අනන්ත අප්‍රමාණ එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ එකකට අර මේ ඉන්දියාවේ මම දැක්ක ඉන්දියාවෙන් ගෙන ආපු එකක් කියලා නම් සීමා කළ ඉන්දියාවේ නෙමෙයි අමරිකාවෙන් ගෙන අපේ වෙත් වෙලා තියෙනවා ඇමරිකාවෙත් වෙනවා එංගලන්තෙත් වෙනවා යුරෝපෙත් වෙනවා ඒක. ඒක ලබන සඳේ නම් ඔක්කොම මේ ඔපරේෂන් කරනවා. දැනුත් අනිත් අනිත් පළාත්වල ඔක්කොම ඔපරේෂන්ස් කරනවා. ස්පිල්පාල තුනකයි මේ ප්‍රශ්න මත වනේ ඒ තුනේදී මේ වෙනුවට කල්චරයක් කරලා රිපෝට් එක ආපුහාම තමයි තීන්දුවක් ගන්නුවෙන්නේ මොකක්ද කරන්න කියලා වහාම අපි කරපු වැඩේ බැච් එක එහෙම් පිටින්ම අයින් කරලා දෙනවා මේ අතර ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ හදිසි ශල්‍යකර්ම නවතා තමා ඇති බව අප පසුගියදා අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය ඔස්සේ වාර්තා කළා ඒ නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනාම විදේශගත වීම හේතුවෙන් අප කළ අනාවරණයෙන් පසුව ඇඹිලිපිටිය ඇතුළු රෝහල් හයක් සඳහා නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පත් කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළේ. ඒ අනුව අනයුක්ත කළ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනා ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්‍රික් මහරෝහලට එළමෙන සඳුදා දින සිට සේවයට වාර්තා කරනු ඇති බවයි රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍යවරයා සියත අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍ය උතුරාවල ධම්මරතන හිමියන් පත් කර තිබෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මහාසභා රැස්වීමේදී ඒකමතික තීරණයකට අනුවයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහාචාර්ය ජී.එල්.පී. රිස් පවසන්නේ අද රැස් වූ මහාසභා රැස්වීම නීති විරෝධී බවයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දෙදහස් විසිතුන වර්ෂය සඳහා පවත්වන මහසභා රැස්වීම පැවැත්වනා ඒ පොදුජන පෙරමුණු පක්ෂ කාර්යාලයේදී. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්දු රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි මෙය පැවැත්වනේ. අද පැවැත්වුණු මහසභා රැස්වීමට එම පෙරමුණේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය ජීඑල් පීරිස් සහභාගී වී සිටියේ නැහැ. ඒ අනුව අද මහසභා රැස්වීම පැවැත්වුණේ පක්ෂ සභාපතිවරයා නැතිවයි. අනතුරුව පක්ෂය සඳහා නව නිලධාරී මණ්ඩලය පත්කර ගැනීම සිදු කෙරුණා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයා ලෙස හිටපු හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ තවදුරටත් කටයුතු කරන අතර පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජීඑල් පිරිස් වෙනුවට ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍ය උතුරාවල දමරතන හිමියන් ඒක මතිකව පත් කරගනු ලැබුවා. පක්ෂයේ සෙසු තනතුරුවල වෙනසක් සිදු නොවූ බවයි පක්ෂ මහලේකම් සාගරකාරී වසම් කියා සිටියේ. අද අපි පක්ෂයේ මහසභා රැස්වීම පැවැත්වුවා. හිටපු සභාපතිවරයාටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුම් දීම කරා. නමුත් එතුමා අද පැමිණියේ නැහැ. ඒ අනුව හිටපු නිලධාරී මණ්ඩලය ඒ ආකාරයෙන්ම පත් වුණා. වුණා. නමුත් හිටපු සභාපති ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා වෙනුවට ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍ය උතුරාවල ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ පත් කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා ජාතික පෙරමුණ හැටියට මේ පක්ෂේ තියෙන කාලේ ඉඳන්ම මේ පක්ෂයේ ආරම්භක සභාපතිවරයා හැටියට හිටපු උතුරාවල ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේව පක්ෂේ සභාපතිවරයා හැටියට නැවත පත් කර මොකද උන්වහන්සේ ඉවත් වෙලා තමයි ජීඑල් පීරිස් මැතිතුමාට ඒ අවස්ථාව උදා කරලා දුන්නේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්න. ඉතින් අද ඉල්ලීමක් ආවා ජීඑල් පීරිස් මැතිතුමා සභාපතිවරයා හැටියට පක්ෂ වෙනුවෙන් කටයුතු නොකරන තත්ත්වයක් යටතේ නැවත උතුරාවල හිමියන්ව පත් කරන්න කියලා තම සාර්ථකම පවාවාකීක ඊටපු පට්ඩෑමම පත් කරා. නෑ නෑ හිටපු කෙන ගැන හිටියේ ජියල්න්නේ ඔයි තිබේම අයින් වෙනෝන එතුම හැබ පිළිගන්න ඔබතුමා ලයින් කරත්තුවට එතුම කියන නීතිමේ වශයෙන් හෙම කරන්න බැගිය ඔබතුමාලගේ හිති ගමන කොහොමද ඕනෑම මැතිවරණයකට ඕනම් වෙලාක ලැස්තිේ මේ අතර නිබේදනයක් නිකුත් කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ජීඑල් පිරිස් සඳහන් කරන්නේ අද පැවති මහසභාව කිසිසේත්ම නීත්‍යානුකූල නැති බවයි. එහිදී ගන්නා ලද සියලු තීරණ ශුන්‍ය සහ ක්‍රියා විරහිත වන අතර වළංගු භාවයක් නැති බවද නිවේදනයේ සඳහන්. එම තීරණ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වන බවයි එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ. මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය මාධ්‍ය ආයතන ගිනි තැබීම ඇතුළු බොහෝ අපරාධවල සැබෑ මිනිමරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නේ නැත්තේ ඊට ආණ්ඩු කරන පාලකීන්ගේ ඇති සම්බන්ධය නිසා බව ජාතික ජනබලවේගයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා. ඒ මීගමුව නගර ශාලාවේ පැවති ජනරැලියකට එක් වෙමිනුයි. පාස්කු ප්‍රහාරයේ විඳිතයින්ට සාධාරණය ඉටු කරනු විරෝධතා ජනරැලිය මීගමුව නගරශාලාවේදී පැවැත්වුණා. ඒ ජාතික ජනබලවේගේ නායක අනුරකුමාර දිසානායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අපි දන්න අපේ රටේ පරීක්ෂණ ඉතිහාසයේ තාජුදීන් ඝාතනය වෙනවා වග උත්තරකරුවෙක්නේ. ලසන්තව ඝාතනය වෙනවා වග උත්තරකරුවෙක් නෑ. සිරසට බෝම්බ ගහනවා වග උත්තරකරුවෙක් නෑ. සියතට අධිආරක්ෂක කලාපේ බෝම්බ ගහනවා වග උත්තරකරුවෙක් නෑ. කිට් නොයාට පහර දෙනවා වග උත්තරකරුවෙක් නෑ. උපාලි තෙන්නකෝන්ට පහර දෙනවා වග උත්තරකරුවෙක් නෑ. පොත්වල ජයන්තර පහර දෙනවා වග උත්තරකරුවෙක් නෑ. නාමල් කියන මාධ්‍යවේදිකට පහර දෙනවා වග උත්තරකරුවෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ අසමත් වීමද වග උත්තරකරුවන් නැත්ති. වග උත්තරකරුවෝ සොයාගන්න බැරි වෙන්නේ පරීක්ෂණවල අසමත් වීම නෙවෙයි. පරීක්ෂණ මෙහෙවීමේ දිශාව. ඒ සෑම ඝාතනයකටම සෑම අපරාධයකටම ඇඟිලි දික්වන ආණ්ඩුවට. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන? අනික් සාමාන්‍ය හැම ඝාතනයකට වඩා වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරලා පරීක්ෂණ කරලා සැබෑ ඝාතනකරුවන් හොයලා දෙන්න ඕන ආණ්ඩුව. එයි සමාජයේ පොදු ඇඟිල්ලක් දිගකට තිබෙනවා ආණ්ඩුවට. නිසා හැම ඝාතනයකට වඩා වැඩියෙන් ආණ්ඩුව තමගේ නිර්වදිතතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. හැබැයි ඒවා යට යන්නේ කුමක් නිසාද? ඝාතකයන් Taman නිසා. මේක යථාර්ථය. රිලවුම් චීනයට පැටවීමට ඇමති අමරවීරගේ යෝජනාවට තමන් තරයේ විරුද්ධ බව ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තන් පවසනවා. චීනයක් දන්නේ නැති මේ ගනුදෙනුව කුඩු බිස්නස් එකක් වගේ බවයි වන්නිල ඇත්තන් පෙන්වා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට ආරංචි තැන මන්ද වුණා චීන ආණ්ඩු පොජ්ජින් කතා දමනවා මේ ඇත්තෝ ඉල්ලුම් පොජ්ජ මන්තු කරලා කොදුයි එහෙම කඳන් තලන්න ඇත්තු. හැබැයි එහෙමනම් කොහොමද රට පුජ්වල් දෙකමකට හොරතනින් මේ මේ ගණ දෙනුව මන්දු කරන්න. එතකොට මොන එකාද මේතනට සම්බන්ධ තැන මන්දුලා තිබෙන්නේ. ඒ ආණ්ඩු පොජ්ජත් කොදොයි නම් මේ ඇත්තන්නේ ආණ්ඩු පොජ්ජත් මේතන හිටලාන්න කොදොයි නම් එහෙමනම් අර අර කුඩු පොජ්ජන්න මං ගැච්චෙනවා වාගේ එකමක් නේ. ඉතින් මේ තැන ගැන මේ රටේ ඉඳින මහහූර්ලා තනමක් කල්පනා පුජ්ජ මන්දු කරන්න ඕනේ. ඒතන මේ සුබාදහමට පරිසරයට ලොකු පාඩුවක්. මේ රටට ලොකු පාඩුවක්. කරදර තිබෙනවා. මිනිත් ගැජ්ජු හැටිමට මේ ඇත්තෝ හිටලා ගන්න ඕන. කරදරේ තිබෙනවා කියලා ඒ ඇත්තෝ මියබට දමන එකම නෙවෙයි. මේ ඇත්තන්නේ මොන එකක් හරි තිබෙනවා නම් ගොවිතැන් පුජ්‍ය මණ්ඩු කරනවා නම් ඒතන ආරක්ෂා තැන මණ්ඩු කරගන්න උපක්‍රම මණ්ඩු කරගන්න. මේ ඇත්තෝ කතා දමන්නේ ඇත්තතෙනෙම මේ රටේ ඉඳින මේ පාලකයෝ මාම කැච්චක් මේතන ගැන හිටලාගෙන ඇයිරුකුලට මණ්ඩු කරගෙන මේ රටේ සම්පත් මේ රටට තිබෙන්න ඕන මේතන මේ රටේ ආරක්ෂා තැන මන්තු කරගන්න ඕනේ කියන කතාපුජ්‍ය තමයි මේ ඇත්තන්ට කතා දමන්න තිබෙන්නේ. මෙරට මංගල ඇඳුම් නිර්මාණකරණයේ ප්‍රමුඛතම ආයතනය වන ඩ්‍රස් මාස්ටර් සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයේ නිවේදක නිවේදිකා ඇඳුම් සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය දැක්වීමට ඉදිරිපත්ව සිටිනවා. මේ ඩ්‍රස් මාස්ටර් පිළිබඳව අප තබන සටහනයි. මංගලැඳුම් නිර්මාණකරණයෙහි නම්දැරූ ආයතනය ඩ්‍රස්මාස්ට. ඩ්‍රස්මාස්ට ආයතනය තුළින් ඔබට දේශීය සහ විදේශීය විලාසිතා රැසකින් මංගල ඇඳුම් නිමකර ගැනීමට හැකියාව ලැබීම විශේෂත්වය. අරය සිංහල විලාසිතාවේ සිට ඔබගේ සිත්ගත් ඕනෑම විලාසිතාවකට ට්‍රස්මාස්ට ආයතනය තුළින් ඇඳුම් මසා නිමකර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. Thank you. දෙන සේවාව වෙනත් කිසිම ආයතනයක ලංකාවේ දැන්ටම ලබා ගන්න බෑ. මොකද අපි පාවිච්චි කරන තාක්ෂණය ඉතාම ඉහළ තාක්ෂණයක් අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා ලේසර් කාටින් තාක්ෂණය තමයි අපි උපයෝග කරගන්නේ ඒක ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ දැන්ට අපි විතරයි ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ මේ මංගල ඇඳුම සූට් එක ඉතාමත් නවීනම විලාසිතාවනුව නවීනම තාක්ෂණයෙන් නිම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දේශීය වෙළඳපොළට අමතරව අපි විදේශීය වෙළඳපොළ පවා දැනට ආක්‍රමණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නවසිලන්තේ විශ්වවිද්‍යාල පහකට දැනටමත් නිමි ඇඳුම් සප්ලයි කරනවා. කලස් තෝරා ගැනීමේදී දැනට ලංකාවේ තියෙන ඉහළම කල කලෙක්ෂන් එක තියෙන ඩස්මාස්ට් ආයතනය. ඔබ ඩස්මාස්ට් ආයතන පැමිණෙන ඔබට මංගල ඇඳුමට අවශ්‍ය කරන කෆ්ලින් එක, ෂර්ට් එක, සපත්තුව සහ බෙල්ට් යන ඇක්සසරිස් පවා ඔබට මේ ආයතනයේ මිලදී ගැනීමට පහසුකම සපයා දීලා තියෙනවා. ඔව් හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා අපිට සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන පැය 48ක් ඇතුළත අපිට ඇඳුමක් නිම කරලා දීමේ පහසුකම අපිට තියෙනවා. සුජන්ත සමන්සිරිගේ සභාපතිත්වය යටතේ පවතින ඩ්‍රස්මාස්ටර් ආයතනයේ ශාඛාවන් මීගමුව බත්තරමුල්ල මහභාගේ සහ ගල්කිස් යන ප්‍රදේශවල පිහිටා තිබෙනවා. ලබන මාසෙ සිට සියත ප්‍රෘතිංශයේ සියලුම නිවේදක නිවේදිකාවන්ගේ ඇඳුම් සඳහා ඩ්‍රස්මස්ට පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වන්නට එකඟ වී තිබීම විශේෂත්වයක්. ප්‍රවෘති අවසන් ඔබට සුබ දවසක්.